Una vez que tenemos la frase, lo que tenemos que hacer es exportarlo a un archivo de imagen final. ¿Vale? Le voy a dar a exportar y lo puedo guardar. Voy a poner 01 para indicar que es la, primera parte de la frase. Y la exportación, si le pongo una calidad 72 es más que suficiente. Y ya tengo ahí la primera parte de, de la frase exportada a una imagen final. Lo que habrá que hacer a continuación es repetir el proceso em, con la otra parte de la frase. Bueno, pues esta ventana la puedo cerrar. Y de nuevo vuelvo a abrir la imagen. Y hago la segunda parte de la frase.